ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dundugu serge askan wi nek njitu rew mi Macky Sall amal na ci conseil présidentiel soleil national ne ñu fukki pogn ak juroom ñaar la yo xamne def nako ni directive mo Macky Sall ngir contre de le dundugu serge del na itam junne ndaw ño xamne dañ koy def sen tay yu bakkan fexé ba contrôler ndjegal dundu yi ci boutique bi joxe nañu ben numéro vert bo xamne ku ñu gis ci boutique yi ngay jaayé prix bu normalul nañu la dénoncer lu jëm ci port Dakarou dinañu xolat doxalin gi tay itam mom jitu rew Macky Sall ci soleil national neena fukki fan ak juroom ci wéru mars yu nek dinañu dajal association consommateurs ngir xol njëgal dund li ana fan la tollu limu mu wax ci conseil présidentiel yi soleil national nañu joxé na dale Fi ak ñett semaine gouvernement bi nañu fexé ba wagar ci prix si du quotidien ak le témoigné, évidence ak alerte La sienne ba ci quotidien ku ci nek ba ci enquête yéene nga conseil présidentiel gi Macky Sall la doon amal dembo. Né nañu ñoom li ñu jàpp moo fukki mesure la ak juroom yo xamné mom ci turu Macky Sall jël nako ngir séri ci dundu gi ci réew ñu ko wax na itam ci affaire location gi loolee spécial service yalla ci jël ta neena limu gëna yagg fi ak ñent fan ci wër octobre nañu ko lijeenté contrôle gi jëm ci walum prix gi l'évidence yene kay nañu Macky Sall sol na ci mbubum guerre invité na sénégalais nañu changer sen habitude ci walum alimentaire gi bu doon na yefi défense la la yene kay nañu offensif fu njitu rew Macky Sall jëm na ci réussite dundu gi fexé bañu gënté wagar yaxanal dundu bi ndax askan baangi bëgg faatu ci kaddu njitu rew Macky Sall ci enquête yene kay limu bëgg modi ñëgal dundu bi système bi ci nekk nañu ko contrôler alal xelu sénégalais yi bañu joggé ci ñëgal dundu lu ser li ñuy dundu jëm jamono ji lesé ko yena kay na ñu jitt rew mi jël na 15 monsieur di fukki pogn ak juroom yo xamné néla bu ci gañu jappé amna yaakar né yefi dana wañé ko ben plan spécial go xamné dañuy xolaat régulation ak nu ñuy fayé kërug loas yu locataire yi dëkk dëkk norom bi won di mimiture ta ba xel jëli bagasam jëli de bësam ta bëss sété lenen ngir wutali 2024 journal wal fajr yene kay na ñu mimi ma nga jëm ci dox bu guddu le courrier nako benno gi ci bopam moy bëgg xajam ndax coalition gi li ñu bëgg modi mimiture mandat gi ñuko jox ci biir assemblée nationale na leen ko dello ni mo gëna a journal source a nañu buñu ñu mayuwul Mimi Touré gaañi dinañu ko futti ba mu set ndax ñi ma bokal lang ak Benno Bokk yaakar gi nee nañu mandat gi buuy gedd dong ta da mëna a gedd na gedd mandal député gi ci du côté nañu maître Omar Youma ki gaayam ak janoog taskatu xibaari lañu ci amalon lépp ngir wax lu jëm ci gedd ak Mimi Touré gi mu di janoog taskatu xibaari yo xam du ñom rek ndax l'info yene kay limu japp moo di ñoom waaye askan bi ñoom itam taal nañu safara ci kaw Macky Sall 3e mandat gi affaireu Barthélémy Dias gi mu nar politiser ak situation dundu mingi ak situation dekk bi li la Ousmane Sonko ak gayam don waxtane lu jëm ci mbirum Barthélemy Diaz mi Macky Sall nara asalo ñom way yewi nenañu duñu ko nongu su bëgge taal dekk bi nak nako def bayyi ba ci bëssu ñaar fukkel at ci suxuk Batalo Diola ñu warono wax ci lu jëm ci conséquences ak metteur Lugue ak njabotu ñi fatulé ci Batalo Diola gi journal bëss bi nañu waye gañu defuñu ko liñu def dembo modi ñaari kan yi di kan wu yewes kan bi ak kan wu gouvernement bi ku ci nekk janok tasketu xibaari ngir wax lu jëm sa walu mbop mimi touré mi nara genn lang ak benn bok yaakar gi lever le journal nañu mimi danger la ci bir Macky Sall firne gi modi Macky Sall ci bopom jamono ji 16e bi ma ngay bëgg yank tay itam mimi ni mu génné amna possibilité xëca la ñenn ñu nekk ci bir APR ba nopi am ay frustration ñoñi ak ñenen ñi nga xamné dañuy contre 3e mandat ta bu ko défé mimi touré maîtriser na appareil njitu ro Macky Sall man nay am pourcentage gu reuy ci njitu ro mi janok taskatu xibaari dembu gi won yewes kan bi di def journal bi nañu ginnaw kaddu Ousmane Sonko yi mu wax né dinañu gëna jakarlok député yewes kan bi Khalifa Sall tek na ci né Macky sall mandawu batali mindias gi mu bëgg nangu fu xorti ko ci ay loxom duñu ko nangu lañu defoon ñom wayewé ci biir assemblée nationale bañu bari di leen ci tuddu Ousmane Sonko neena bu dembu doon tay dañu koy defaat amul luñu ci recc bu deene yi fi ndimbal kasse la l'observateur nañu barta ak Sonko ak ñimu andal bokk langue gi ñu ngi ci tank dimbalé ko tank ak tank ngir jëm ci guerre li benno bokk yakar bëgg neena ñu duñu ko nangul ñom wa benno bokk yakar ñi bëgg gënné Mimi Touré ci langue ak politique gi ba nopi fu xarti mandat gi ñu ko joxoon Omar Youm artu na ci Mimi Touré ñewi ñoom itam mu Mamadou Massalé yak na len lu melni xamé jappé na len ay fen kat ak nit ñu dul wax dëgg li ñu xërtal askan bi di len wax lu ñu gëmul le mandat yi nekay nañu mo taxit ñom way yewé askan bi déllo nañu bum ci boy boy ga lañu waxon jugu ñu ci tebu demb doon tay ñu déllu ci kaolax ci marché central ba ci dëkk ba l'évidence yi nekay nañu lakk ga fa amon xawn fa toroxal ay commerçants ay million ñu bari ci lakk ak ben canting bir mo xamné lu ñu wara sétat la ci sétlu daanaka mënu ñu dund atam lembu bu ñu déggul né marché kaolax amna ca bor bu ci lakk ba jéxal fay million sérigne bubu DPS nañu sété ya won khalif général de la fayde tidiane ya cheikh mahamoudou may ibrahima niese ya, ci waccay gamu 2022 gi ngir waxtane liggey dëkk ba ci walum assainissement gi donte nawet bi mané na fune maire bu kaolax bi di serigne bu waxtane na mesure yi mu fasiyene jël ci dëkk ba ci espagne ben sénégalais bu doon liggéey la espagnol di ko laaj ab salaire am ginnaw bi mu ko ko commencé laaj journal bis bi nañu ba ndégé ni depuis 1 an kenn gisatuko tax na jamono ji police la ci kër ga ngir liggéenti yi fi ak ana fan la waji nek depuis 1 an ba légui ta kenn gisul ñu wara gis kay de ay deug deug Lions suñu digganteeg Iran tey ji 14h jotee journal record yene kay turbine Sport nénañu gaynde nañu yi ci phase de test lañu Nous ngir xol pays asiatique fan le mëné mi capitaine gaynde yi gagné confiance bu ginnaw suñu match bi